اور شبہ کچھ یوں ہیں کہ ایک پاکستانی ملحد کی طرف سے شبہ ہے وہ وہ یہ کہتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں سے جمع فرماتے تھے اور اس وقت ان کی نو بیویاں تھیں نقل کفر کفر نہ باشد یہ تو جنسی حوث ہے آپ کیا فرماتے ہیں حضرت اچھا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 تیس مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور معاذب نے جبر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ چالیس مردوں کی طاقت اکیلے رسول اللہ کو عطا کی گئی تھی اور ایک مرد کے لیے دنیا کے ایک مرد کے لیے آپ چار بیویوں کو جائز کہتے ہیں جائز رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تیس مردوں کی طاقت بخاری کی حدیث بتا رہی ہے تو آپ تیس کو چار سے ضرب دے کتنے بن گئے ایک سو بیس ایک سو بیس عورتیں کی طاقت رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے اور وہ نو پر اکتفا کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تو انتہائی عفت اور پاک دامنی ہے اور معاذب جبل کی روایت فرما رہے ہیں کہ چالیس مردوں کی چالیس کو چار سے ضرب دیں ایک سو ساٹھ تو گویا کہ ایک سو ساٹھ عورتوں کے لیے آپ میں مردوں کی طاقت ہے تو آپ تو نو کے اوپر اکتفا اگر کر رہے ہیں تو آپ کی انتہائی پاک دامنی ہے ٹھیک ہے تو بخاری کی وہ حدیث نظر کیوں نہیں آئی اس مولید کو اس کا مطلب وہی حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ بعض لوگ مکھی مزاج ہوتے ہیں کہ مکھی پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے وہ زخم بدبودار زخم پہ بیٹھتی ہے ہاں، ہاں؟ انہوں نے بخاری کی اور حدیثیں چھوڑ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مو شخصیت کے اندر کیا کیا کمالات کرشمیں ہیں کیسی جسمانی اور روحانی طاقتیں ہیں وہ چھوڑ دی اور وہاں پر جا نظر ڈالی کہ جو یہ تو جنسی حوث ہے کہ نو بیویاں ایک رات میں نو کے ساتھ آپ نے جمع فرمایا یہ تو جنسی حوث ہے تو معلوم ہے کہ یہ آپ کی نیت ہی خراب ہے اگر نیت صحیح ہوتی آپ کو وہ حدیث میں نظر آتی تو پھر آپ یہ کہتے او ہو جس شخص میں ایک سو بیس یا ایک سو ساٹھ عورتوں کی قوت ہو یار وہ نو کے اوپر اکتفا کر رہا ہے اس سے بڑا پاک دامن و کون ہوگا یہ کہنا چاہیے تھا نا لیکن چونکہ بات ہوئی ہے ایک آنکھ بند کر کے جب دیکھتے ہیں تو آدھا راستہ نظر آتا ہے سیدھا نہیں نظر آتا سیدھی طرف نظر نہیں آتی تو یہ ایسے جو نالائق ہوتے ہیں اصل میں ان کا کام وہ تنقید کے لیے وہ کانٹے جو ہے چبونا ان کے اندر جو ادب اور جو ہے وہ کہتے ہیں دیانت نہیں ہوتی کہ دیانداری سے فیصلہ کریں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جنسی حوث ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کی تو سات سو حرم تھی سات سو بیویاں تھیں اور بس اوقات ایک ایک رات میں سب کے پاس جاتے تھے آپ اس کا کیا جواب دیں گے آپ پہلے تو ان کو کہیں گے نا ان کو کہنا کہ نوز باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں جنسی حوث تھی وہ بیان تو آپ کا کبھی نہیں ہم نے سنا حضرت داؤد علیہ السلاۃ والسلام کی دو سو بیویاں تھیں وہ بس اوقات ایک رات میں سبھی کے پاس جاتے تھے تو وہ تو آپ نے کبھی نقل نہیں کیا تو دیانتداری تو یہ تھی آپ کی معلومات کی تو آپ ہیں یار وہ ادھر وہ بھی آپ بات کریں کیوں اس لیے کہ بات وہی ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی طرف سے آپ کو فنڈنگ ہے آپ کو یہودی جس کو پیغمبر مانتے ہیں آپ اس پر تو تنقید کیوں کریں گے تو آپ تو تنقید اس پہ کریں گے کہ جو مسلمان جو حق پہ چل رہے ہیں اس لیے حضرت اور سلیمان کا نام لیتے ہوئے آپ کے جو پاؤں جلتے ہیں کیوں کہ ظاہر ہے کہ پیچھے سے ناطقہ بند ہو جائے گا اے اللہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی تو گویا کہ روٹی پانی بند ہوتا ہے یہ اس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں ایک بات اور دوسری بات یہ یہ تو میں نے دنیا کے مرد مراد لے کر ایک سو بیس ایک سو ساٹھ کا ہے ورنہ اس سے مراد دنیا کے مرد نہیں ہیں جنت کے مرد مراد ہیں کہ جنت کے جو ہے جنتی چالیس جنتیوں کی طاقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کو عطا کی گئی تھی اور یہ طاقت سے مراد یہ ذہن میں رکھے اس طاقت سے مراد جو ہے وہ ایمانی اور روحانی طاقت نہیں ہے وہ روحانی ایمانی طاقت و نبوت اور رسالت ہے بھائی یہ سے جسمانی طاقت مراد ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مرفوع روایت ہے وہ فرماتے ہیں یہ جو طاقت ہے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو کہ جنت کے چالیس مردوں کی جو طاقت عطا کی گئی ہے اس سے مراد فرا فی بدشی و یعنی پکڑ میں اور جیما کی قوت میں آپ کو جنت چالیس جنتوں والی طاقت دی گئی ہے تو کوئی یہ نہ کہے جی اس طاقت سے مراد تو وہ ایمان کی طاقت نہیں نہیں یہ جسمانی ابن مرفوری بات بیان کر رہے ہیں کہ پھر بات پکڑ میں جب آپ پکڑیں تو اب وہ چھڑا نہیں سکتا پھر کوئی اور اس سے جیما کی طاقت چاچے اس کے واقعات ہوئے ہیں نا غزبہ خندق کے موقع پہ جب ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی تکڑے تکڑے صحابہ زور لگا چٹان ٹوٹ نہیں رہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی میں اچھا آپ اٹھے آپ نے کدال پکڑی اور بسم اللہ کر کے ماری اس کی ریزہ ریزہ ہو گئی صحابہ حیران ہو گئے حالانکہ صحابہ میں کتنے بڑے بڑے پہلوان طاقتور صحابہ لیکن جناب وہ ریزہ ریزا ہو گئی پھر ان ایک کدال کے اندر کیا روشنیاں دکھائی گئیں یمن اور کے محلات وہ الگ بحث ہے تو مطلب یہ قوت کا عالم آپ کا یہ تو جس کو چالیس جنتیوں کی طاقت عطا کی گئی اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک جنتی ایک جنتی کو دنیا کے سو آدمیوں کی طاقت دی گئی ہے ایک جنتی میں دنیا کے سو آدمیوں کی طاقت ہے اب آپ جو ہے چالیس کو سو کے ساتھ ضرب دیں کتنے بن گئے چار ہزار چار ہزار تو چار ہزار کی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے چار ہزار دنیا کے آدمیوں کی طاقت آپ کے اندر ہے اور یہ طاقت بھی کہ میں نے بتایا یہ طاقت اس چیز میں نہیں ہے کہ روحانی بلکہ نسائی کی اور مسد حاکم کی روایت ہے کہ اس طاقت سے مراد کھانے پینے کی کا طاقت اور جمع اور شہوت کی طاقت مراد ہے تو کھانے پینے کی گویا کہ سولہ ہزار یعنی چار ہزار اور چار ہزار آدمیوں کی دنیا کی جو طاقت ہے کھانے کی کیپیسٹی وہ رسول کو حاصل ہے پینے کی کیپیسٹی چار ہزار آدمیوں والی آپ کے اکیلی ذات کو حاصل ہے اور آپ نے سوچا آپ کتنا کھاتے تھے آپ تو وہ تو کئی کئی مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا کبھی کو روٹی مل گئی تو ورنہ فاقہ جس آدمی کا تحمل اور استقلال کا عالم یہ ہو کہ جس میں چار ہزار آدمیوں کے کھانے کی کیپیسٹی ہو اور وہ جی ایک روٹی کے ٹکڑے پر اکتفا کرے یا فاقے سے گزارے اس تحمل کو تو سلام کریں یار اور پھر اسی کے اندر چار ہزار کی طاقت جو ہے وہ جمع کی موجود شہوت کی موجود ہے اور وہ نو بیویوں پہ اکتفا کرے آپ اس کی عفت و دامنی کو سلوٹ کریں کہ یار یہ تو کمال ہے چار ہزار اچھا چار ہزار کی طاقت ہے آدھی دنیا کے انسانوں کی ایک انسان کو کتنی بیویوں کی اجازت ہے چار کی نا جی۔ چار کو چار سے ضرب دیں سولہ ہزار بن گیا تو گویا کہ سولہ ہزار عورتوں کی طاقت جمع کی اور شہوت کی رسولہ کی کو اللہ نے عطا کی ہے سولہ ہزار اور پھر رسول اللہ صلی علیہ وسلم کو تو نو کی اجازت ہے نا یہ چار تو میں عام امتیوں کی بات کر رہا ہوں تبھی سولہ ہزار بن رہی ہیں لیکن اگر آپ اس کو ضرب دیں نو کے ساتھ نو چوکا چھتیس چھتیس ہزار چھتیس ہزار عورتوں کی جو ہے جمع اور شہوت کی اور کھانے پینے کی کیپیسٹی جس شخصیت میں ہو اور وہ نو کے اوپر اکتفا کرے تو آپ اس کی عفت و پاکدامنی اس کے صبر و تحمل کو سلوٹ کریں آپ نے نتیجہ غلط نکالا ہے وہی بس آپ نے اپنے آپ پہ قیاس کیا اور دنیا کے اندر بھی آج کی دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں اگر کسی کے اندر جو ہے وہ جنسی شہوت ضرور سے زیادہ ہو ہے وہ وہ باز نہیں آتا وہ ساری رات اپنی راتیں رنگین کرتا ہے اور آج کل کی گندی دنیا کے اندر ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں وہ کھانے کے بعد ساری ساری رات وہ جب وہ اپنی راتیں رنگین کرتا ہے باز نہیں آتا ہے اور وہاں رسول صلی علیہ وسلم کو اس طرح طاقت نصیب ہے اور آپ کا تعمل استقلال کا عالم یہ ہے کہ صرف نو بیویوں پر اکتفا کر رہے ہیں تو آپ نبی کی عفت و پاک دامنی کو آپ نے ان کے کے لیے شہوت پرستی بنا دیا جس کو عفت کہنا چاہیے تھا آپ نے اس کو شہوت کہہ دیا اس کا مطلب آپ کی نیت خراب ہے آپ نے نتیجہ غرض نکالا آپ کو بڑا مان اپنی معلومات کا ہے لیکن آپ کو معلومات کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو دیکھو اب چھتیس ہزار کی طاقت جس کے اندر ہے اور چھتیس ہزار کی طاقت جو ہے شہوت و جمع میں حدیثوں میں بتا رہے ہیں یہ روحانی ایمانی مراد نہیں ہے تو وہ آدمی نو پہ اکتفا اور پھر نو پہ اکتفا جو ہے وہ یہ روزانہ نہیں وہ آدھی جو معرف السنن میں علامہ بنوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ دو یا تین دفعہ ہوا ہے دو یا تین دفعہ ایسا ہوا کہ ایک ہی رات میں آپ سب کے پاس گئے بس یہ روزانہ کا معاملہ نہیں ہے تو اس آدمی کے تحمل کا اندازہ آپ لگائیں یار اس کی عفت و پاکدامنی کا اندازہ لگائیں حجت الوداع کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا اور وہ اس حجت الوداع کے موقع پہ بھی آپ نے یہ جو عمل کیا یہ سنت کے لیے سنت کے لیے کیا یہ شہوت کے لیے نہیں کیا یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ احرام اور احلال احرام کا پہلے جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے سنت مستحبہ یہ ہے کہ آپ بیوی سے پہلے جمع کر لیں کرنے کے بعد آپ اپنے غسل وسل کر کے احرام باندھ لیں تاکہ اب پورا آپ نے پاکیزگی سا پورا جو ہے وہ سفر کرنا حج کا لہٰذا یہ یہ سنت ہے آپ نے حجت الوداع کے پہ ارام باندھنا تھا تو آپ کے ساتھ حجت الوداع میں ساری بیویاں تھیں ورنہ عام طور پہ سفر میں قرآن اندازی کر کے چند بیویوں کو لے کے جاتے تھے ایک کو لے کے یہاں چونکہ حج الوداع آخری حج آپ کا ساری بیویاں ساتھ تھیں خیموں کے اندر تو آپ نے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کی فرمایا کہ ساری بیویوں کے پاس کے سب کے حقوق زوج ادا کیے ہیں اور پھر آپ نے غسل فرما کے اپنا وہ احرام باندھا پھر طواف افاظہ آپ کو پتا طواف آخری جو فرض طواف ہے وہ کرنے کے بعد پھر سنت یہ کہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوج پورا کریں تو جب آپ نے طواف افاظہ کیا یعنی احلال حلال ہونے لگے تو آپ نے اس حلال ہونے کے لیے پھر آپ نے حلال ہونے کے بعد اب ساری بیویوں کے ساتھ آپ نے حقوق و ادا کیا سنت کی سنت کی اتباع پر تو یہ بھی سنت کے لیے کیا آپ نے جو کیا تاکہ امت کو بھی آگے تعلیم ملے کہ جب احرام یا احلال کا معاملہ ہے تو آپ اس سنت کو پورا کریں حقوق زوجیہ پہلے ادا کریں اب احرام باندھیں جب احرام کھول لیں کھولنے کے بعد اب حقوق و ادا کریں ٹھیک ہے تو سنت کو آپ نے شہوت بنا دیا یا آپ نے تہمت لگائی نبی پر بھی تہمت لگائی اور نبی کی پوری زندگی کی تعلیمات کو آپ نے بھلا کے آخرت کے لیے اپنے کندھوں پہ بوجھ کر لیا وہ سنت کی اتباع کے لیے کیا ہے ورنہ یہ واقعہ دو یا تین دفعہ ایک یا دو دفعہ پیش آیا ہے ورنہ ایسا نہیں کہ خدا نہ خاص تھا لیکن اگر روزانہ بھی آپ جاتے نو بیویوں کے پاس اور جمع ہی کی نیت سے جاتے تو سو وٹ جس کے اندر چھتیس ہزار عورتوں کی طاقت ہو اور وہ نو عورتوں پر روزانہ اکتفا کرے تو اس کی عفت و پاک دامنی کہاں پہنچتی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ آپ اس کو شہوت پرستی کہہ رہے ہیں جنسی حوض کہہ رہے ہیں تو جنسی حوض بڑھاپے میں نہیں جوانی میں ہونی چاہیے تھی جب آپ پچیس سال کے کڑیئر جوان تھے اور عرب کا ایسا شہزادہ کہ نگاہیں نہ ٹکیں تو اس وقت ہوتی نا اس وقت آپ یہ کنواری لے کے آتی کوئی شہزادی لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا چالیس سال کی خاتون حضرت خدیج قبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو پہلے سے دو جگہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہیں دو شور پہلے دیکھ چکی ہیں ان کے ساتھ آپ نے تقریباً پچیس سال گزار دیے تو اس پچیس سال کے نوجوان آج آپ بتائیے یہ پاکستانی مولد پچیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عورت کے لیے نکاح کے لیے تیار ہے سوچ بھی سکتے او جی کیا بات کر یہاں تو چند مہینے بڑی ہو اور برابر کی ہو تو کہہ رہے نہیں جی نہیں یار پانچ چھ سال چھوٹی لاؤ اماں بھی یہی مشورہ دیتی ہے اور دادی بھی بیچ میں آ جاتی ہے اور یہ کیا یہ بڑھیا سے شادی کرے گا بھائی یہ تو برابر کی ہے نا یہ حالات ہیں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچیس سال کی عمر میں جس وقت کے پورا عرب کہتا ہے کہ آپ کو عرب کی جو شہزادی چاہیے پیش کرتے ہیں لیکن آپ اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیں میں نہیں تو شہوت پرست ایسے کرتے ہیں شہوت پرستوں کا تو یہ یہ رویہ نہیں ہوتا وہ کہتا ہاں ٹھیک ہے بھائی لاؤ بھائی ہاں نہیں کہا نہیں یہ اللہ کے دین اور توحید تو نہیں یہ پرچم نہیں میں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑنا آپ نے چاہ اور پھر آپ نے جو ہے جب شادیاں کی تو ساری بیواؤں سے شادیاں کی متعلقاؤں سے شادیاں کی سب جو سیبہ یعنی کوئی کماری نہیں سوائے ایک کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اور اس اس کماری سے شادی ففٹی تھری ایئر کے جب آپ ہوئے تھے اس وقت شادی کی آپ نے اب چالیس سال کے بعد کہولت شروع ہو جاتی بڑھاپا شروع ہو جاتا بھائی ڈلوان شروع ہو جاتی ہے تو یہ شہوت پرس بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ساری جوانی بیوہ پر گزار دی یعنی حضرت خدیہ پہ پچیس سال گزار دیے اور پھر آپ جی حضرت عائشہ سے ففٹی تھری میں جا کے شادی کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی حضرت سودا سے شادی کی حضرت سودا وہ بھی بڑھیا ساری بیوہ متعلقاؤں سے شادی کی ایک کماری سے شادی کی اور اس سے بھی شادی کماری سے کیوں کی اس کی دو وجہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جو شادی ہے نا مختلف عمر کی عورتوں سے یہ اصل میں امت کے لیے قیامت تک کے لیے تعلیم ہے کہ جس شخص کی شادی کسی عمر کی عورت سے ہو اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ اور معاشرت بیوی والی اس دیواجی کیسی ہونی چاہیے نبی اصل میں یہ نمونے چھوڑ کر گئے اگر نبی جی کماری سے شادی کرتے تو بیوہ سے شادی کر کے معاشرت ازدواجی زندگی کا ماحول کیسا ہونا چاہیے تعلیمات کہاں سے ملتی ہے آپ کو اگر کسی کی پچیس سال کے نوجوان کی شادی چالیس سال والے سے ہو جائے اب اس کے ساتھ اس کی معاشرت کیسی ہو اب اس کے پاس تو کوئی تعلیمات نہیں ہونی تھی لیکن اللہ نے کیا کیا نبی کے ذریعے سے یہ نمونہ عمل دیا کیونکہ نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تو اب پچیس سال والے کو پتا کہ خدیج قبرا کے ساتھ رسول اللہ کا کیا تعلق تھا تو وہ اسی پیٹرن پہ وہ زندگی گزارے گا اس لیے آپ دیکھا مختلف عمروں کی عورتیں آپ کو دیں کیونکہ دنیا میں مختلف حوال پیش آ جاتے ہیں کہ آپ کو کسی بڑھیا سے شادی کرنی پڑتی ہے اب بڑیا کے ساتھ آپ کا کیسا رویہ ہوگا اب پتہ چلے بڑیوں کا ہی نہیں لگا رہے اس کے حقوق کو تلف کر رہے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی نہیں رسول اللہ کا نمونہ زندگی آپ کے لیے عمل موجود ہے کہ اچھا بڑھیا کے ساتھ شادی اگر ہو جائے تو یوں زندگی گزارنی پھر اس میں کنواری دے دی آخری عمر میں جا کے کہ تاکہ بھائی اگر کنواری سے آپ بڑھاپے میں ہیں اور کنواری سے شادی کی پہلے خود جوانی میں ہیں اور بیواؤں سے شادی کر رہے ہیں بڑی عمر وہاں سے اب آپ بڑھاپے میں اور کنواری آپ کو مل گئی اب آپ کنواری کے ساتھ آپ کیسے اٹکیلیاں کریں گے شوقی چنچل آپ کی کیا ہونی چاہیے نبی نے وہ نمونہ دیا آپ کو آج امریکہ کے اندر صبح شام آپ دیکھتے ہیں ساٹھ سال کا بابا پاکستان سے جو تیس سال کی لڑکی لے آتا اس بابا جی کو سمجھ نہیں آتی کہ تیس سال کی لڑکی کو یار کیسے میں ٹیکل کروں ہے نا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ آپس وہ لڑکی پھر یہاں سے بھاگ جاتی وہ کہتی طلاق دے دو مجھے ہاں، تو میں نہیں رہتی لیکن نبی نے اس بڑھاپے میں کماری لڑکی کے ساتھ کیسے رہنا ہے کیونکہ بابا تو بوڑھا آدمی تو بڑھاپے کی سنجیدگی متانت میں ہے نا وہ اسے بیچاری اس کے شوقی چنچل کیا جانے ہیں لہذا وہ اپنی سنجیدگی میں منہ بنا کے گھر میں بیٹھا تصویر آدمی لے کے بیٹھا ہے اور وہ بیچاری اب اٹھارہ پندرہ سال کی بچی وہ بیچاری شوقی چنچل چاہتی ہے تو وہ تنگ ہو جائے گی نا لیکن نبی نے یہ کر کے نمونہ بتا دیا کہ نبی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی اٹکیلیاں کیں کیسے ان کے لاڈ اٹھائے کیسے نخرے اٹھائے اور کیسے ان کی تعریفیں کی محبتیں کی تو وہ بتا دیا بات کی امت کے کسی بوڑھے کو کہ کماری لے کے آؤ تو اس کو پھر پھولوں کی طرح سجا کے رکھنا عائشہ جس جگہ سے پانی پی رہی کٹورے سے ایک جگہ کھڑی پی رہی پانی نبی رکو رکو رکو اب دوڑے کیا ہوا یہ پیالہ دو مجھے یہ کہاں سے پانی پیا تو یہاں سے یہاں ہوٹ لگے تو آپ اسی جگہ ہوٹ لگا کے پانی پی رہے پھر ایک صاحب نے دعوت کی عائشہ آؤ ہم اس میدان میں دوڑ لگاتے ہیں اور ففٹی تھری ایئر کا جو ہے وہ ایک شخصیت اور سنجیدہ اور نبیوں کا سردار جو ہے وہ دس بارہ سال کی لڑکی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے تو مطلب وہ لڑکی کو جو شوقی چنچل چاہیے پورا کر رہا ہے اس کے کھلونے ہیں وہ کھلونے اپنے ساتھ لے کے آ گئی گڑیاں رسول نے نہیں کہا یہ کیا کھلونے والے پھینکو کیونکہ بڑھاپے میں جا کے بندے کو چیزیں آ جاتی نہیں کھلونے کھیل رہی ہیں محلے کی لڑکیاں سہیلیاں ان کی عمر کی آ کے ان کے ساتھ کھلونے کھیل رہی ہیں تو رسول اللہ آئے تو جلدی سے ساری لڑکیاں چھپ گئیں جیسے گھروں میں ہوتا ہے ڈر جاتی وہ حضرت آ گئے تو اس نے فرمایا کہ کیا ہوا عائشہ کہاں چلی گی کہا جی آپ سے ذرا خوفزدہ ہو کے آپ کے روب میں چھپ گئیں نہیں نہیں آپ نے جا جا کے سب کو بلایا آ جاؤ آ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو وہ بچیاں آ کے پھر کھیلنے لگی ان کی گڑیوں کے ساتھ تو رسول اللہ نے یہ نمونہ دکھانا تھا امت کو کواری اگر آپ لے آئیں تو اس کے ساتھ شوقی چنچل آپ کو پھر اس طرح کرنا ہے جس سے اس کا دل لگے اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ آخری عمر آ رہی ہے آپ کی اور دین اب مکمل ہو رہا ہے اور آخری شکل اس کی شیپ اس کی بن رہی ہے تو ایک ایسی بیوی بھی ہونی چاہیے کہ جو گھر کی زندگی کی ایک ایک روایت لوگوں کو پہنچائے کہ کہ رسولہ گھر میں لیٹتے کیسے تھے بیٹھتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے جاگتے کہتے تو وہ بتائے کہ گھر کی زندگی تو صحابہ نہیں جاگ سکتے تھے نا تو اب باقی جو بوڑھی ہیں بیویاں وہ ان کا حافظے کا مسئلہ بات بھول گئی ایک آدھ بات یاد رہی لیکن یہ عائشہ صدیقہ طالب علمانہ زندگی میں اسٹوڈنٹ والی ایج میں اللہ نے دے دی کہ نو سال کی عمر میں آپ کے پاس آ گئی اور نائن ایئر کی عمر ہوتی بہترین اسٹوڈنٹ کی اور یہ بہترین اسٹوڈنٹ کی عمر اور اٹھارہ سال کی عمر تک آپ پہنچ رہی ہیں تو یہ ایسی تقسص دماغ تیز حافظہ تیز پھر سوال جواب تو اتنا بڑا ایک چوتھائی دین کا حصہ تو عائشہ سے ملا امت کو اور صحابہ جو عائشہ سے پوچھتے تھے رسول اللہ گھر میں فلاں چیز کیسے کرتے تھے رات تاجد میں کیسے نماز پڑھتے تھے اللہ سے کیسے گر تو عائشہ بتائیں گی نا وہ بتاتی تو مطلب دیکھو دوسرا وہ دین کی کی اندر گھر کی تعلیمات جو ہے اس کو لینے کے لیے کماری اللہ نے آپ کی نکاح لائی وہاں بھی شہوت کا دخل نہیں ہے وہاں بھی جو ہے معاشرت معاشرت اور جو ہے وہ شریعت اس کے احکام مکمل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو کیونکہ حضرت عائشہ جیسی کواری شادی اگر نبی پاک شہوت کی وجہ سے کرتے تو پچیس سال کے جب تھے تب کرتے اس کا مطلب ہے کہ منشا الہی چل رہا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اب ایک ہے اسٹوڈنٹ اور وہ بھی بیوی تاکہ اس کے ساتھ تعلیم و تعلم بھی حلال اور جائز ہو اور امت کو پیغام پہنچے اس لیے وہ اہل دل کہتے ہیں نا کہ باہر کی زندگی صدیق نے پہنچا دی اور گھر کی زندگی صدیقہ نے پہنچا دی اور امت کو راستے مل گئے اور منزل پہ پہنچ رہے ہیں ٹھیک لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ یہ حوث پرستی ہے نہیں یہ پرستی نہیں ہے وہ ایک دو دفعہ یہ واقعہ پیش آیا اور میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس وجہ سے تو آپ کی عفت اور پاک دامنی کو آپ سلوٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر یہ تہمت لگائیں کہ یہ شاوت اور جنسی کی وجہ سے کیا نہیں جنسی حوث نہیں ہے آپ غلط فہمی میں ہیں اور بہت بڑی رسول اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی پہ لگا رہے ہیں اور تومت کی اجازت تو دنیا کا کوئی بھی دین نہیں دیتا بلیم لگانا جو ہے اگر اگر یا وہ پاکستانی مولد ہیں یعنی آپ دین و ایمان سے بے بہرا کفر کے اندر داخل ہو چکے ہیں تو کافر بھی کسی پہ بلیم نہیں لگاتا اور بلیم جرم ہے قانونی ٹھیک ہے تو پھر دوسری بات میں نے وہی کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک رات میں سب بیویوں کے پاس چلے گئے اس میں کون سی شرع کا ہے کون سی عقلی کباعت ہے کون سی قانونی قباہت ہے کون سی اخلاقی قباہت ہے اپنی بیوی کے پاس ہی گئے نا بیوی کے پاس ہی گئے اور حلال بیوی کے پاس گئے جس کے پاس جانے اور میاں بیوی کے تعلق پر تو اللہ تبارک رحمت نازل کرتے اس لیے جو بات نبی کے لیے عفت و پاک دیامنی کی انتہا تھی جیسے میں نے بتایا کھانے پینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے پینے کے اندر طاقت آپ کی وہی ہے چار ہزار انسانوں کی اور آپ کتنے پہ اکتفا کر رہے ہیں تو آپ اس آپ کے فاقہ کشی کو آپ جو ہے وہ سلوٹ کریں کہ یار کمال ہے کھانے پینے میں بھی آپ کا تعمل یہ اور ادھر جمع اور شہوت میں بھی آپ کا تعامل یہ ہے کہ واقعی ایسا فی پاک دامن دنیا میں پیدا نہیں ہوا یہ سلوٹ کرنے کے بجائے آپ اس کو تہمت لگا رہے ہیں اس لیے آپ نظر ثانی کریں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو ہدایت عطا فرما دیں آمین یا العالمین آمین سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت بہت ایمان افروز معلومات ہیں ہم سب کے لیے ضروری ہیں ہم یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں اور کوئی سمجھانے والے ہیں نہیں جیسے آپ بتا دیتے ہیں شکر الحمد للہ بہت خوب بہت شکریہ ہاں،